שלום נשמות יקרות. אני רוצה להזמין אתכם לקורס בנומרולוגיה קבלית שייערך באופן פרטי אונליין. הקורס מיועד למי שרוצה לעסוק בכך, לעזור לעצמו ולאחרים, ולמי שרוצה להבין את מקומו ודרך חייו ביקום בו אנו חיים. תורת המספרים מבטאת את העיקרון הסימבולי הקיים בכל מספר, את השפעתו עלינו באופן שניתן לנתח בהיגיון מתמטי את גורל ומזל האדם לפרטי פרטים. אך בשונה מהנומרולוגיה המערבית המוכרת, הקבלה רואה במספרים עולמות מלאים וידע עצום שלא קיים באף מקום אחר. בעזרת הנומרולוגיה הקבלית ניתן לברר ולנתח דברים רבים, כגון בחירת שם לתינוק שנולד, לגבי עבודה, לגבי זוגיות, בחירת מקום לעסק או לדירה, מה השם שלי אומר עליי, לפני בחירת אה, רעיון עבודה, קביעת תאריך חתונה, לפני מועד משפט ועוד. השימוש בידע זה קיים בעולם הקבלה מזה אלפי שנים. הוא נשען אה, על ידע עצום שהצטבר דורות רבים ומשלב בין עולם הרוח לעולם החומר. הקורס הוא קורס מקיף ומעמיק, ומעניק לבוגריו ידע רב והבנה עמוקה בתורת המספרים המצויה בספר היצירה ובעץ החיים הקבלי. משך הקורס הוא 18 מפגשים שבועיים בני שעה, הנערכים אונליין, דרך הטלפון ובתרגול עצמאי בבית, כאשר בכל זמן נתון ניתן ליצור קשר ולקבל מענה. אז אני, דוד דהן, מדריך מכוון יועץ במשך 25 שנים בארץ ובעולם, בעזרת השיטה מעבר לקשת. השיטה עוסקת באיזון גוף נפש, ובעזרת תקשור, ביו-אנרגיה וקבלה, מטפלת באלפי אנשים בארץ ובעולם. אני מזמין אתכם לקחת חלק בעולם נפלא, מעניין ומרתק, בעולם הנומרולוגיה הקבלית. ניתן ליצור עימי קשר בטלפון 053 7 63 6393 אני חוזר, 053 7 63 6393 ואשמח לחבר אתכם לעולם נפלא זה. ניתן גם להשאיר פרטים בדף ואחזור אליכם במהרה. תודה רבה על הקשבתכם ומחכה לשמוע מכם.